Aamir Khan film thugs of Hindustan के बाद एक नए प्रोजेक्ट में बिजी है लेकिन नया प्रोजेक्ट क्या है इसका खुलासा आमिर खान ने नहीं किया हालांकि आमिर खान ने सोशल मीडिया पर खास वीडियो अपलोड करते हुए हिंट जरूर दिया था कि उनका प्रोजेक्ट फैंस के लिए 26 जनवरी का खास तोहफा है रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान का ये सरप्राइज एक फिल्म है जो सामाजिक मुद्दों पर गहरी चोट करेगी सोमवार को इस प्रोजेक्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग आमिर खान ने रखी थी इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे थे इवेंट में पहुंची दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा और तापसी पन्नो अलग अंदाज में इवेंट में नजर आई वही स्वरा भास्कर इवेंट में आमिर खान का सपोर्ट करने